Yeri yaratan, göğü yaratan, nice nimetlerle bizi donatan. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım, sen en yüce, sen en yüce, teksin Allah'ım. Kıblemiz Hazreti Hazreti Adet bizim babamız. Hazreti Hava bizim anamız. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, sen en yüce. Teksin Allah'ım. Kıblemiz Kabe, sana döneriz. En yüce sensin, secde ederiz. Birsin Allah'ım. Allah'ım sen en yüce, sen en yüce teksin Allah'ım. Budur özümüz, budur özümüz. La ilahe illallah budur sözümüz. La ilahe illallah. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, senin yüce teksin Allah'ım.